Hej på er alla och välkommen tillbaka till Naturliv. Eh, jag har återhämtat mig efter resan, eh, efter den där misslyckade vandringen. Så eh, nu är jag ute och ska lyssna på en föreläsning med Bodens fotoklubb. Och ta nya tag, lära mig att fixa rätt utrustning. För min rygg pallar inte den utrustning jag hade så lite lättare utrustning och så träna, träna, träna. Här nere har laxen. Jag vet inte om ni ser någon just nu men här nere fiskar de lax. Så eh, nu ska jag gå upp och eh, se om eh, storfiskaren Robert Westin har kommit för det är han som ska berätta lite grann om fisken i Luleå älv förr och nu. Så ha det bäst så länge så syns vi och tack för att ni valde att titta på min film från min misslyckade vandring. Men man måste kunna visa sånt också. Ha det bäst, hejdå!